阿弥陀佛，无苦无集，名为般若波罗蜜。阿弥陀佛，不离不弃，阿弥陀佛，从不相违，百千功德。无一息有烦恼，凡眼一般，见性凡尘。一念必超，弥陀路，苦生无慢，那无不如。

Warigwe alipigie chao chari cha dama za watubire kuntera kutubahura ukw'ijoro n'umuranga n'umwa ariko ikibabaje twabarenga kuri nowa bidushaka guhinduka twibereye ubutacu gusa mu butuzi butwaye benshi batahimba n'umugongo twibagiriwe n'inshingano twazigiwe n'umukiza

Mshikamano upendo, umoja, kuwiana kwa baba walikwe, alipigie chao cha kichana maza tunamina. Kuira kwa mimi mwine, kama shora vile mwine arashako. Mshikamano upendo, umoja, kuwiana kwa baba